Comandos! Atenção! É altamente recomendado que você tenha terminado o jogo Comandos antes de aceitar esse desafio. Listen to me, officer. The alarm is off and you are being sought. Your men are dispersed and hidden amongst the buildings. You must help them find their routes of escape across the roofs of the buildings. will also help our informer in this building to get away. And you'll regroup everybody at the point of extraction. Take care. E saudação internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Briterando Jogo! Hoje é você quem vai jogar! Prepare-se para o desafio Comandos Hard Mod! Hoje na missão 12! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente! Essa é a missão final dessa zona da África, e talvez a missão mais difícil do jogo. E acredite se quiser, ela ainda está mais difícil agora! Uhum. Os inimigos estão mais rápidos. É. Quando solta o alarme, saem muito mais tropas. I'm ready. É e o espião começa sem uniforme. Hello. <laughs> Ah, tava fácil demais? Agora eu quero ver! Para fazer o download é só acessar o nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. <laughs> Ah, e agora, vamos ver o que acontece se soltar o alarme. Vai! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com a sua participação. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! E cuidado com ela!